Namaskar. Java Relational Operator Spoken Tutorial Apunak Swagotam. E tutorial at Ami Hikim. Boolean data type. Relational Operator Aru. Relational Operator Bebahar Kori data. Kibhabe Tulona Kore. E tutorial at Ami. Ubuntu Hongskoron. 11.10. JDK 1.6 Aru. Eclipse 3.7 Bebahar Korisu. E tutorial to Onuhoron Korute Java. Data type Homporke Janibo Lagibo. নহলে প্ৰাসঙ্গিক টিউটোৰিয়ালৰ কাৰণে আমাৰ ওয়েবসাইট পৰিদৰ্শন কৰক ৰিলেচনেল অপাৰেটৰ কণ্ডিশ্যনবোৰ চাবলৈ ব্যৱহৃত হয় তাৰ আউটপুট হৈছে বুলিয়ান ডেটা টাইপৰ ভেৰিয়েবল এটা বুলিয়ান ডেটা টাইপৰ আকাৰ হৈছে এক বিট ই মাত্ৰ দুটা মানহে সংগ্ৰহ কৰে ট্ৰু বা ফলছ কণ্ডিশ্যন সঠিক হলে আউটপুট ট্ৰু হয় কণ্ডিশ্যন সঠিক নহলে output false hoy. Yate upolabdha relational operator or ekhantalika ase greater than, less than, equal to, greater than ba equal to, less than ba equal to, not equal to. Ami tare protituk, bistarot sam. Eclipse oloi jauk, বাকি কোডৰ বাবে আমাৰ ওচৰত Eclipse IDE আৰু প্ৰয়োজনীয় স্কেলেটন আছে আমি বুলিয়ান ডেমো নামৰ ক্লাস তৈয়াৰ কৰিছো আৰু মেইন মেথড যোগ কৰিছো এতিয়া কিছু এক্সপ্ৰেচন যোগ কৰা যাওক টাইপ কৰক বুলিয়ান b বুলিয়ান কিৱৰ্ডে b ভেৰিয়েবল ডেটা টাইপক বুলিয়ান হিচাপে ঘোষণা কৰে আমি আমাৰ কণ্ডিশ্যনৰ ফলাফল বিট সংৰক্ষণ কৰোঁ আমি weight variableক সংজ্ঞা কৰিম আৰু সেই variableক ব্যৱহাৰ কৰি condition এটা sum. int weight equal to 45. আমি sum যদি weightৰ মান 40তকৈ অধিক হয়। b equal to weight greater than 40. এই স্টেটমেন্টে প্ৰশিক্ষণ কৰিবলৈ কয় যে ভেৰিয়েবলৰ মান 40তকৈ অধিক হয় নে নহয় আৰু ফলাফলটো বিট সংৰক্ষিত হয় এতিয়া বিৰ মান প্ৰিন্ট কৰো system.out.println b সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি যেনে চাব পাৰো আউটপুটটো ট্ৰু হয় এতিয়া চাও কি হয় যদি মানটো 40তকৈ কম হয় নে নহয় ৱেইট 30 লৈ পৰিৱৰ্তন কৰক সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি চাব পাৰো যে আউটপুটটো আশা কৰা হিচাপে ফলস হয় এইভাবে যদি এটাৰ মান আনটোতকৈ অধিক হয় তাক সাবলৈ greater than চিহ্নটো ব্যৱহৃত হয় একেভাবে যদি এটাৰ মান আনটোতকৈ কম হয় তাক চাবলৈ less than চিহ্নটো ব্যৱহৃত হয় greater দেন চিহ্নক less দেন চিহ্নলৈ সলনি কৰক সেয়ে আমি প্ৰশিক্ষণ কৰো যে weightৰ মান 40তকৈ কম হয় নে নহয় সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি যেনে চাব পাৰো আউটপুটটো আশা কৰা হিচাপে ট্ৰু হয় এতিয়া ওয়েটৰ মান 45 লৈ সলনি কৰো আৰু আউটপুটটো চাও সংৰক্ষণ আৰু ৰান কৰক আমি দেখো যে আমি কন্ডিশনৰ কাৰণে ফলস পাইছো ৱেইট less than 40 সঠিক নহয় এতিয়া চাও যে এটাৰ মান আন এটাৰ লগত সমান হোৱাটো কেনেকৈ চাই সেইটো কৰোতে আমি 2 equal to চিম্বলছ ব্যৱহাৰ কৰিম লেছ than চিহ্নক ডাবল equal to সলনি কৰক সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি যেনে চাব পাৰো আউটপুটটো ফলছ হয় কাৰণ weightৰ মান 40ৰ সমান নহয় এতিয়া আমি weightক 40লৈ সলনি কৰো আৰু আউটপুটটো চাও সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি যেনে চাব পাৰো আউটপুটটো ট্ৰু হয় এইভাবে ডাবল ইকুৱেল টু সমানতা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ব্যৱহৃত হয় অনুগ্ৰহ কৰি সতৰ্ক থাকিব কাৰণ মানুহে প্ৰায়ে সমানতা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে সিংগল ইকুৱেল টু ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এইটোৱেই অপ্ৰয়োজনীয় এৰৰ দিয়ে তাৰপিছত আমি সাম কেনেকৈ less than or equal to প্ৰশিক্ষণ কৰে সেটো কৰিবলৈ আমি equal টু চিহ্ন অনুসৰণ কৰি এটা less than চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিম ডাবল equal টুক less than equal to লৈ হলনি কৰক সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আউটপুটটো ভাবা দৰে ট্ৰু হয় এতিয়া less than প্ৰশিক্ষণৰ কাম কৰিছে নে নাই তাক চাবলৈ ওয়েটৰ মান সলনি কৰো 40ক 30লৈ সলনি কৰক সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি দেখো যে ওয়েট 40ৰ সমান নহুৱা হতেও আউটপুটটো ট্ৰু পাও কাৰণ ই 40তকৈ কম weightৰ মান 40তকৈ অধিক হলে কি হয় তাক চাও ধৰক 50 সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি যেনে চাব পাৰো আউটপুটটো ফলস হয় কাৰণ weightৰ মান 40ৰ সমান নহয় আৰু ই 40তকৈও কম নহয় একে ধৰণে greater দেন বা equal to প্ৰশিক্ষণ কৰিবলৈ আমি equal টু চিম্বলক অনুসৰণ কৰি greater দেন চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰো এইটোক চেষ্টা কৰো less than equal to greater than equal to লৈ কৰক সংৰক্ষণ আৰু ৰান কৰক আমি যেনে চাব পাৰো আউটপুটটো ট্ৰু হয় কাৰণ ৱেটৰ মান 40তকৈ ডাঙৰ হয় ৱেটৰ মান 40তকৈ কম মানলৈ সলনি কৰক ধৰক 30 সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি false পাইছো কাৰণ weightৰ মান 40তকৈ অধিক নহয় আৰু 40ৰ সমানো নহয় তাৰ পিছত আমি চাও কেনেকৈ নট equal to প্ৰশিক্ষণ কৰে এইটো equal টু চিহ্নক অনুসৰণ কৰি বিস্ময়বোধক চিহ্নৰে ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হয় গ্ৰেটাৰ দেনক বিস্ময়বোধক চিহ্নলৈ সলনি কৰক সেয়ে এই ষ্টেটমেণ্টে প্ৰশিক্ষণ কৰিবলৈ কয় যে ৱেইটৰ মান চল্লিছৰ সমান হয় নে নহয় আৰু বিট ফলাফলটো সংগ্ৰহ কৰে সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি যেনে চাব পাৰোঁ যে আউটপুটটো ট্ৰু হয় কাৰণ weightৰ মান 40ৰ সমান নহয় weightৰ মানক 40লৈ সলনি কৰক আৰু আউটপুটটো চাওক 30ক 40লৈ হলনি কৰক সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি false পাইছো কাৰণ weight not equal to 40 condition সঠিক নহয় not equal টু conditionক equal টু conditionৰ বিপৰীত হিচাপে ধাৰণা কৰিব পাৰে এইভাৱে যি আমি জাভাত ডেটা তুলনা কৰিবলৈ বিভিন্ন ৰিলেচনেল অপাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াতে এই টিউটৰিয়েল সামৰণি পৰিছে এই টিউটৰিয়েলত আমি বুলিয়ান ডেটা টাইপৰ বিষয়ে শিকিছো ৰিলেচনেল অপাৰেটৰ আৰু ৰিলেচনেল অপাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ দুটা মানক তুলনা কৰিব পাৰে এই টিউটৰিয়েলৰ বাবে এটা কাৰ্য প্ৰদৰ্শিত দুটা এক্সপ্ৰেশনে সমানতা দেখুৱাই নে নাই তাক নিৰ্ণয় কৰক স্পোকেন টিউটোৰিয়াল প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ তলৰ সংযোগত থকা ভিডিওটো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়াল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ ব্যান্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়াল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়াল সহায়ৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্রজেক্টর এটা অঙ্গ ই ভারত সরকারের এমএচআরডির আইসিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা মিশনের দ্বারা সমর্থিত হয় এই মিশন সম্পর্কত অধিক তথ্য এই ওয়েবসাইটত পোৱা যাব আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌসুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ